પ્લેટિક સર્જરી પહેલાં મારું વજન એકસો ને પંદર કિલો હતું જે ઘટીને અત્યારે એંસી કિલો થયું છે બેરિયેટ્રિક સર્જરી બાદ બી મને મારી સ્કિન જરાક બી લૂઝ લાગતી નથી મારા અનુભવ મુજબ બેરિયેટ્રિક સર્જરીથી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી સર્જરી બાદ બી મને કોઈ પણ જાતિ ચાલવામાં કે એક્સરસાઇઝ કરવામાં કે હરવા ફરવામાં કે કામ કરવામાં તકલીફ થતી નથી નમસ્તે મારું નામ નિમિષા પ્રજાપતિ છે હું ઘરે બેઝિકલી ગાંધીનગરથી છું બેનેટિક સર્જરી પહેલાં મારું વજન એકસો ને પંદર કિલો હતું જે ઘટીને અત્યારે એંસી કિલો થઈ ગયું છે બેનેટિક સર્જરીના મને સાડા ચાર મહિના થયા બેનેટિક સર્જરી કરાવ્યાના સાડા ચાર મહિનામાં મારું પાંત્રીસ કિલો વજન ઘટી ગયું છે બેનેટિક સર્જરી બાદ મને કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી પહેલાં ઘણી બધી તકલીફો હતી જેમ કે ડાયાબિટીસ શ્વાસ ચડી જવો કે કામ કરતા કરતાં હું થાકી જતી હતી અને અત્યારે કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડતી નથી મને ખાવા પીવામાં કે કસરત કરવામાં કે કામ કરવામાં બી અને એડલ્ટ સેન્ટર તરફથી અમને મંથલી ટુ મંથલી ગાઈડલાઈન મળતું રહે છે કે કેવી રીતે ખાવું કે શું જેમ કે એક્સરસાઇઝ કેવી રીતે કરવી શું ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવી અને એમનું ગાઈડલાઈન રેગ્યુલર ફોલો કરું છું બેરેટિક સર્જરી બાદ બી મને મારી સ્કિન જરાક બી લૂઝ લાગતી નથી મારા અનુભવ મુજબ બેરેટિક સર્જરીથી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી મારું નામ નિહિસા પ્રજાપતિ છે હું બેઝિકલી ગાંધીનગરથી છું બેરેટ્રિક સર્જરી પહેલાં મારું વજન એકસો ને પંદર કિલો હતું જે આજે છ મહિના બાદ ઘટીને પંચોતેર થઈ ગયું છે ચાલીસ કિલો વજન ઘટી ગયું છે સર્જરી બાદ બી મને કોઈ પણ જાતની ચાલવામાં કે એક્સરસાઇઝ કરવામાં કે હરવા ફરવામાં કે કામ કરવામાં તકલીફ થતી નથી એન્ડ્રોઈડ સેન્ટર તરફથી તમને જે ડે ટુ ડે ગાઈડલાઈન મળે છે શું કસરત કરવી શું ખાવું પીવું કેમ એ બધું હું રેગ્યુલરી ફોલો કરું છું